पे आ जाते हैं ठीक है और अगर मान लीजिए कि आप कुछ परचेजिंग करते हैं या सेल करते हैं तो सेल्स बाउचर पे आ जाते हैं इस बार सेल्स बाउचर के लिए आप एफ प्रेस कर सकते हैं और यहाँ पर पार्टीज का नेम लिखा हुआ है तो यहाँ पर कोई भी डेटर पार्टी हम ले लेते हैं अब देखिए ये डेटर पार्टी पहले से बनी हुई है ठीक है अब यहाँ पर आप चाहे तो डेटर पार्टी नहीं क्रिएट कर सकते हैं तो यहाँ पर आए और यहाँ पे एक उमेश नाम से एक डेटर पार्टी क्रिएट कर लेते हैं यहाँ डी लिख देता हूँ ताकि आपको पता चलता रहे कि ये डेटर पार्टी है ठीक है तो यहाँ उमेश डी किया है मैंने आप देख सकते हैं और यहाँ पर इसे डालेंगे सन्डी डेटर के ग्रुप में तो आपको यहाँ भी सन्डी डेटर कर देना है और एंटरप्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लेना है तो ये एक्सेप्ट करा लिया और ये लेजर क्रिएट हो जाएगा हमारा कंट्रोल ए कर दीजिए कंट्रोल ए कर दीजिए ताकि अब यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो स्टॉक आइटम की बात आती है तो यहाँ पे देखिए कीबोर्ड 123 आइटम अवेलेबल है तो यहाँ पे 123 में से 100 आइटम हम बेच देते हैं सेल कर देते हैं तो 220 का रेट लग रहा है लेकिन हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा करके तीन रुपए का बेचेंगे तो ये 350 की एक कीबोर्ड हमने बेच दी और फिर देखते हैं दूसरा आइटम हमारे पास क्या अवेलेबल है टाटा सॉल्ट है वीट है ठीक है तो आप टाटा सॉल्ट बेच दीजिए तो यहाँ पे आइए और यहाँ पे पांच किलो नमक जो है हम सेल कर दे रहे हैं ठीक है एक की कीमत है चौबीस रुपए एंटर प्रेस किया पर मैं जीएसटी नहीं लगा रहा ठीक है और इसको कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट करा लिया ध्यान दीजिएगा कि उमेश डी एस डी जो है डेटर पार्टी हमने लिया था इसके बाद कोई अगर आपको दोबारा एंट्री पास करनी है किसी अलग डेट में ये अलग डेट में एंट्री पास हुई थी अब यहां पर डेट मैं चेंज कर रहा हूं यहां कर रहा हूं एक सात दो हजार इक्कीस ये कर दिया एंटर प्रेस किया और यहां पर आने के बाद फिर वही उमेश डी वाला लेजर में ले लेता हूँ ठीक है तो ये यूएसडी ले लिया आपने प्रेस किया प्रेस किया प्रेस किया और एंटरप्रेस किया और एंटरप्रेस किया यहाँ एंटर एंटरप्रेस करते हुए यहाँ पर आए सेल्स अकाउंट का लेजर लगाया और यहाँ पर क्या करते हैं यहाँ पर कर देते हैं आप लाइक कीबोर्ड था तो कीबोर्ड 23 आइटम अवेलेबल है तो 23 आइटम इसको भी सेल कर देते हैं तो ये 23 आइटम बेच दिया हमने ठीक है लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि लेजर हमें बार बार बनाने की जरूरत नहीं है एक बार आपने क्रिएट कर लिया तो आप उसका जितना बार चाहे उतना बार यूज कर सकते हैं ठीक है ये बहुत ईजी है बहुत आसान है इसमें कुछ है नहीं लेकिन जो बिगिनर होते हैं उनको फिर भी प्रॉब्लम होती है तो आई होप कि इससे काम आसान हो जाएगा thank you for watching this video